Chámome Teresa Nores Blanco. Eh, nacín en Cangas no 1 de abril de 1948. Eh, son filla de Joaquín Nores e Teresa Blanco Rodal. Eu son Bernardo Nores Blanco, son irmán de Teresa e tamén son fillo de Joaquín Nores Rodríguez e mm, Teresa Blanco Rodal. Nacín o 14 de outubro do ano 64. Eh, meu pai e miña nai coñeceronse en San Simón, meu pai estaba preso eh, condeado a cadea perpetua despois dunha conmutación dunha, dunha sentencia a morte, e miña nai, que eu penso que xa se coñecían de Cangas, pois tiña que ir, iba a San Simón a lavarlle a roupa e a lavarlle comida a un preso de Aragón, de Calatayud concretamente, porque non sabemos moi ben, ou al menos eu non, non me lembro, nunca eu contaron, un tío meu, meu tío Aquilino, que tamén estuvo preso en Calatayud, pois cuidábano a xente da lá, e nos, a miña familia, concretamente miña, miña nai, era que cuidaba o preso fillo desa familia que cuidaba meu tío en Calatayud, cuidaba eu a, en San Simón. Entonces ali seguiu vendo a meu pai, e ali pois empezaron Bueno, pois eh, despois o problema mm, que tiñan a Paresa eh, foi que o, o preso eh, mandaron o palá para Aragón. Entonces miña nai non tiña motivo para ir a, a San Simón, pero quería continuar mirando a, a Joaquín, o meu pai. Entón, había unha, unha señora que tamén iba a, a mirar o home que estaba ali preso, e levaba tres rapaciños pequenos sempre. E miña nai tiña costumbre de ir con ela e axudarlle cos rapaces. Entón, dixo, bueno, pois vou a buscar a disculpa de Dolores e vou a decir a meu pai que vou a, a ir con Dolores para axudarlle cos rapaces. E así foi, seguiu indo a San Simón coa excusa de Dolores e un día meu pai mm, pois preguntoulle si falaba con alguien en Cangas, porque antes cuando se eran novios decía fala con fulanito o con citranito. Entonces miñanay nai oye que no, que no falaba con nadie. Pues él díxolle, pues a podes decir en Cangas que falas conmigo. miñanay bueno, pues quedó encantada porque estaba muy enamorada de mi pai, pero también decía eu, Dios mío, eh, enamorarse dun home que está condenado a 30 anos, pouca esperanza tenían de felicidade, pero bueno, o amor é así. E así foi. Meus pais eh, seguiron mirándose e, e despois un día pois conmutaronlle a, a pena e estaba a miña nai no muelle lavando o peixe porque antes non había agua corriente nas casas, entón, se moita agua levabas pa casa, moita agua tiñas que levar, porque tampouco había eh, eh, alcantarillado ni nada. Entón, lavaban o peixe no muelle, ali nas escaleiras. Estaba miña nai lavando peixe cando veu meu pai no barco que ven de Vigo, e mirouno foi tanto o efecto que lle causou, porque non, non esperaba miralo, e, e caiu o, o, o caldeiro, co peixe, non caiu ela de milagro. Pois meu pai estaba, está, prenderon, no? eh, primeiro estuvo na normal en Pontevedra, e fixeronlle un suicio desos que facían rápido, suicio sumarísimo. Consello de Guerra e saliulle mm, cadena perpetua primeiro e despois conmutaronlle a pena a 30 anos e despois a 3 anos e despois xa sí. saliu. Meu pai non tuvo ningunha implicación, meu pai tiña 17 anos, 18, no, 18 anos cando foi o movimento, os seus irmáns, meu, meu tío Emilio si sí estuvo, era un, formaba parte de sindicatos e fora concelleiro, pero el non tiña máis que orientación da familia de ser eh, de ser de esquerdas. Entonces, eh, a meu pai xunto a un irmán, a meu tío Pepe, prenderonno, prenderonno en agosto, estuvo eh, na, no cuartel da Guardia Civil, a, nas declaracións do suicio, decían de que os habían topado con armas, con material subversivo e con dinamita, pero bueno, eu creo que xa vos podedes imaginar. E dai, como vos di miña irmán, pois pasou a normal a Pontevedra, fixeron o Consello de Guerra, en principio iban a pedir pena de morte, quedou en cadena perpetua, conmutaron a 30 anos, e como a todos, ao final, sin comelo nin bebelo, acabou en, en San Simón, e estuvo en San Simón pois casi 4 anos eh, con aquela conmutación de, de penas, aquela especie pequena, non sei, como unha especie de amnistía que fixera Franco no ano 40, pois a el soltaron, no? E foi cando apareceu en Cangas e xa dai, pois, prepararon o, o noviazgo formal e xa mm, se casaron. Se casaron que non o cura de Cangas non quiso casalos, dixo que non quería casar a rojos. Uh -huh. Meu avó dixolle, pois xa estades ben, non quer casar a rojos, pois xa estades ben. Pero meus pais non quixeron, e foron a Darbo, unha parroquia que hai aquí cerca, e o cura si casounos. E despois tamén tuvo moita represión, porque os traballos non lle daban, porque, claro, eles eran os perdedores e os que estaban eran os vencedores. E cando veu a, mm, a fábrica de Masó para, para Cangas, claro, todo el mundo quería ir a trabajar para Masó, porque era una empresa grande, era un trabajo seguro, Mi mi era fontanero, tenía otro mm, trabajo ya seguro, pero en cuanto miraron un expediente, este nada. Pero bueno, mi pai trabajó mucho, eh, un para diante, fue muy bien porque trabajó mucho, e trabajó mucho coas Monzas, no Colegio das Monzas, en Rodeira, Muchos, muchos años trabajó ali e incluso le fueron a decir a, a, superiora «Usted sabe a quién metió en, casa, señora?» Yo sé quién metió, metí en casa, un gran trabajador, pero es un rojo, pues será lo que quiera, pero es un gran trabajador. Eh, seguí trabajando allí muchísimos años. Eh, mm, en San Simón también cogí mucha amistad con la superiora que estaba cuando fueron las monjas para San Simón, era una tal Sora Quilina, E que íbamos siempre por los Reyes ella traía, porque después vinieron por pabellón, para donde ahora o Nicolás Peña. ahí estaba o um, hospital. E eran eran estas monjas de hospital. Estaba allí, mi pai allí regalos para iglesia, unos sarróns muy bonitos de cobre, Él e siempre tenía lle un regaliño. E acórdome que cuando nací mi irmán, enterouse em, e, uno y e oye, tienes que venir a, enseñarme a tu hijo. E fuimos a la con él, e yo un regaliño también para él. O sea, que mira, mi pai era roso, pero, sin embargo, coas monsas Estou moi ben. moi ligado a elas. E aprendeu moito no, cando estuvo en, en San Simón, porque el era fontanero, pero os fontaneros de Cangas o que facían eran medidas po leite, leiteiras, eran caños, eh, eh, marcos pa os, pos nichos, pos nichos, porque en Cangas na vida traída de aguas, Entonces non había grifos, non había que arreglar motores, non había nada. Entonces non, no, en San Simón aprendeu moito, porque nas cociñas sempre había cousas que facer, que tal, e como non había quen arreglara, pois el aprendeu, aprendeu cos motores e aprendeu con todo. E folle moi ben na vida. Meu pai contaba moitas batallas de San Simón. Os dous primeiros anos foron moi duros. As cousas como son, porque el decía que todas as noites acaban xente a pasear e que non sabían se iban por la mañán iban a estar despertos, porque todas as noites viñan a sacar a xente, dormían apilados nos pabellóns, uns a outros non se podían mover, con moita sarna, con moitos piollos, e, mm, e pasaron no, pois, fame, pero estou medo. Pero despois, xa os seguintes dous anos, aquilo pois, estuvo un pouco máis liseiro, habían cambiado o, as monsas, eh, entraron as monsas, cambiaron o, o director, e xa o que contaba, que curioso, pois como hasta certo punto como unha trasicomedia, contaba moitas aventuras que hasta certo punto tiñan un tono de, de cómico, non? É máximo como contaba el, eu xa xa contando os netos, eh, xa o pillamos a meu pai maior, eh, contaba as cousas, bueno, pois eh, eh, con pero moita nunca con, rencor. con moita nunca con rencor con moito humor, pero nunca con nunca rencor. Iso que está dicindo Tere é certo. Na nosa casa nunca se nos incitou a odiar a, no, a xente. Que recordáramos a, sempre. Eh, pero rencor non. Eh, aquí, eso sí, que recordáramos, eh, vamos, lembro a miña nai ou ben a meu pai senalar a xente que lle matou os irmáns. Pero bueno, San Simón foi unha época dura. Dura que ao final penso pois como un mecanismo defensivo pois que eu estaba vendo pois desde un punto de vista un poquiño de, de, de humor para quitarlle a, o duro que debeu ser. Falaba moito de un médico de, de como se chamaba, Sanguino. Sanguino. Eh, Manuel Sanguino, que era de Talavera da Reina. Eh, e fíjate, el veu a Cangas un día, eh, veu a comer aquí a Casa Simón, Eh, preguntó preguntoulle, preguntoulle a él, mira, ¿no conocerá a un tal Joaquín Nores. entonces eh, de Simón, como aquí dice, oye, ay sí, mira, vaisando a casa que hay ahí eh, de pedra está él, con tan mala pata que no estaban a casa. E después fomos nos mi marido un viaje. Estuvimos por Talavera de la Reina e también preguntamos por el no hospital e xusto acababa de morrer, estuvemos coa muller. E si, de muller recuerdos, el decía que si, falaba moito des, de Reixiño tamén, moi, moi amigo do irmán de Reixiño, que era un, un tal pe, eh, Piruel, chamábanlle, sí. que estuvo despois en América, e cando Caeiro levou os, os que estaban, eh, os que quedaban de San Simón, veu el tamén, e sempre meu pai contaba unha anécdota que el iba a dormir coa filla do director. Eh, botaba sábanas pola ventana, atadas unhas a outras, e que lle decía, bueno, si veñen, di que estou aquí, pesaba a almohada, e dicían, un día antes de coller, pero el non collían nunca, e, e a da directora estaba de maravilla. Esta caixa foi un regalo que lle fixo... Un preso, non me lembro do nombre. Un, un preso, mm, eu tampouco me lembro do nombre, eh, que está feita con madeira eh, e, un, é un cuchilo, e un porque cuitero. outra cousa Era un tallista non, fenomenal. Non tiña. De feito, la cando se fixo o ano da memoria, eh, foi unha das cousas que máis lles gustou sí. na exposición, sí. eh, cedémola para que estuvera en San para Simón. Para que estuvera ali ano. en San Simón. E, eh, e foi un regalo que lle fixo a miña nai como compromiso, como non tiña outra cousa que darlle, deulle, e máis lle regalou, que non sei que foi dela, unha, unha pulsera, pulsera feita de moedas, e, eh, feita de, moedas de, de plata, machacadas todas con pedras, e despois co nombre dela te, tiña Teresa. Pero non sei, foi unha cousa que non sei, se extraviouse, e a, ah, e non sabemos de, dela, pero sí, eran as dous cousas que tiña de, de San Simón. Decía que, que no Bran, que incluso teñen ido andando a San Simón. Despois tiñan que ter cuidado coa subida da marea, pero non esperaban nin por a lancha. Eh, no Bran era como unha excursión, era como ir, claro, eh, ao principio, o, o, o sea, xa cando, cando habían pasado dous anos ou así, porque miña nai o primeiro ano non foi a San Simón, que foi o peor. Cando estaba Upo Mendi, eh, estaban tantos, viñeron os vellos todos asturianos. O réxime de visitas o primeiro ano prácticamente sí, era mínimo. Era mínimo. Non, sí, despois sí. xa se fixo un pouco máis laxo e xa se podía xa podía haber máis visitas. sí, tipo... estaban, cando miña nai empezou a ir a San Simón, xas visitas eran codo a codo. Sí. O sea, paseaban por unha aí. Cuñada, xa... Unha cuñada de meu pai, eh, a miña tía Josefa, eh, si tamén iba a facerlle visitas, e levaba a unha das fillas que pequena, que morreu ainda hai pouco. Hai pouco, mucha. Eh, eh, mucha si contaba, pois iso, de relembrar o tío detrás de, dunha reixa que había ali na entrada e había pois, certo contacto. E xa despois, a partir do, do segundo ano, sí. a, a prisión deixou de ser pois a, aquel, a, aquela dúbida de si te podías levantar ou non o día seguinte, non? Eh, meu pai tamén falaba de, de que fixeron a, a carretera de San Adrián. Sí, esa era outra das sí, cousas. esa outra, iban descalzos. nos, sacaban, mm, sí. nun barco e iban hasta San Adrián, a carretera de San Adrián de Cobres, a Vilaboa, fixeron os presos de San Simón como tantas outras cousas por outros lados. Pero tocoulle traballar picando pedra e botando morrullo pola carretera na carretera de Cobres. Sí. Ela foi porque mm, eh, mirábanse na obliga de que ese de corresponder, fillo, de corresponder, de corresponder a axuda que lle estaban facendo a meu tío Aquilino a, mm, en, Aragón, en Aragón, que estaba preso. Al, claro. A meu tío Aquilino pillou no movimento estando na mili, estaba no frente estaban no frente de Aragón, no frente de Teruel, imagino, e, bueno, pues, eh, pasarían as notificacións, a familia de miña nai unha familia de, de rosos, sobre todo pensando o que decía antes miña irmán, de meu tío Bernardo, que era alférez da, da Armada, e, e quedou no bando republicano. Estaba nun barco en, no, no Jaime, no Libertad. No, no Libertad. No Libertad. E, e claro, por ese nexo eh, prenderon a todos os meus tíos, dos de miña, de miña nai, e, e o avó, e o meu abuelo, e despois eh, a meu tío Clino que o pillou no frente prenderon ala. alá. Como se puderon enterar mm, de que este home era de Cangas eh, tiñan eh, o fillo en San Simón, pois esa é unha incógnita sí. difícil de expresar porque nunca nunca mo dixeron. Cadrou entonces miña nai era que, que iba, era pequena, era solteira da casa, era que iba hasta San Simón, con, co, iba hasta Vigo, despois no tren, e o que iban a, a levarlle algo de comida e a lavarlle a roupa, a levarlle a roupa limpa. E miña nai sufriu moito, porque cando, cando estaba meu avó preso en, no frontón, que polo visto era unha cárcel horrorosa, que estaban ali, ali comían, ali dormían, ali mesaban e ali cagaban, todo. Entonces, miña nai tiña 14 anos. 14, 15 anos. 14 ou 15 anos. E iba a levar ya comida, e iba, iba mm, a Ribeira de Vigo, porque como meus tíos eran patróns, pois conocíano e dabanlle peixe. Pero claro, no inverno, ir e vir, porque tiña que ir a buscar o peixe, ve ir a facer a comida a Cangas e despois volver a levarlle a comida a cárcel. Entón había unha xente mmm, que traballaban ali na Ribeira e sempre decía miña nai, eran protestantes, pero era unha xente maravillosa. E o primeiro, dixo miña nai, eu penso que o primeiro ofreceron unha casa porque eles tamén iban a comer. Pero despois xa era unha máis da familia. Eh, no non tiñan, porque eran moita xente, la casa era pequeña, e pusieron un sergón no pasillo. E miña nai estuvo allí cuatro meses. Después, mi meu abuelo y a familia, tuvieron una amistad muy grande, porque se habían portado bien con miña nai, era una nena para ir e vir todos los días. es otra cosa que, que me acuerdo de miña nai, que unha vez cando lle levou a, a comida a, a meu avó e a un meus tíos, un guardia civil deulle unha bofetada. Ela decía que durou aquela bofetada anos que sentía aquel, aquel dolor, máis que nada dolor por, por, o, por impotencia que, que non podía facer nada, que ela non fixo nada como para que lle dera a bofetada. Córdome esa palabra tamén. Meu avó era Joaquín Blanco Montes. Os eh, fillos que estuveron presos con él era José Blanco Rodal, Joaquín Blanco Rodal e Antonio Blanco Rodal e Aquilino Blanco Rodal. E eh, pois estaba meu tío Bernardo, que non colleron aquí porque estaba embarcado, estaba en armada, que era mariñeiro. Foi, mariñeiro. Por, porque un veu dicindo, el estaba no barco Libertad, cando se sublevou Franco, e eles saliron, el, eh, o, o almirante dese barco non foi foi fiel á República, entonces saliu para ver se si podía parar as tropas. Saliu hacia hacia Andalucía, hacia o, o estreito, de Gibraltar. Pero un chegou dicindo que mirou a Bernardo Blanco non vou disparando. Entonces aí xa foi todo. Mira, meu, meu avó tiña unha radio. Era a parte da radio do casino, era a única radio que había en Cangas, que lle había traído o fillo. Cando era guardia marina, e iba a dar a volta ao mundo no, no Galatea, Trúxolle a radio ao pai e veu a buscar un falanxista que tiña unha fábrica de conservas en Cangas. E miña nai sempre dicía, algún día ille de preguntar que fixo coa nosa radio. Pero claro, non, non, non pudo e como lle iba a preguntar? Meu tío Bernardo alistouse voluntario na Marina, na Marina de Guerra, e pois, empezou por abaixo, e chegou a ser, pues, pois, creo que Alférez, estuvo de mariñeiro no Galatea, e despois estaba na rama de artillería, estaba no Libertad. E, cando foi a sublevación, a, a, este barco concretamente, pois foi leal á República, eh, destinouse, estuvo fiel no barco en na zona do Mediterráneo. En, zona e morreu, morreu en Cartaxena nun bombardeo, un bombardeo de avións italianos, o, o barco caiu, bombardearon, no, tuvo un incendio, eh, chegou o polvorín, polo que nos chegaron a contar, e el máis outra persoa intentaron apagar, no, o barco non, non, non explotou, pero el morreu intoxicado e eh, cos pulmóns dañados por culpa do, do, do fume. E de feito foi enterrado con honores, é eh, algo que sempre se nos contou, está enterrado no pabellón de ilustres de Mariños Ilustres en Cartaxena. E, e bueno, e ali, e ali quedou. E non sabemos como as cintas dos compañeiros, as cintas da armada, as cintas das coroas, sí, pois sí. pois sí, no, cando morreu miña nai, mmm, apareceron nun caixón. Sí. Non sabíamos nada. Non sabíamos nada. Entonces foi algo que nos sorprendeu e a verdade é que as ten agora a miña irmán eh, un, vamos, un obxecto que, que é moi ten moito cariño para nós polo que representa. intactas. Mm, eh, estuven tamén na exposición son de seda negra coas letras douradas desas como de cartón pegadas, pero como se as acabaran de, de pegar. Están intactas nin se apolillaron, ni nada. nada, nada, nada. Eu teño os na mesma, no mismo papel, era unha bolsa de papel de unha mercería de Valencia, e tal como estaba, aí as deixei. E eh, tanto miña nai como meu pai eh, sufriron a represión porque a miña nai, eh, meu tío Bernardo morreu na guerra, como vos decía antes, e meu tío Tono, Antonio Blanco, pois foi paseado no Angueiro. E eh, pola banda de meu pai, eh, meu pai tiña dous irmáns, un máis pequeno que el, meu tío Pepe, que tamén foi paseado no Angueiro, asesinaron o 28 de agosto, e meu tío Emilio, que era un que tiña era maior que eles, era moi activo, había sido concelleiro, había tido unha actividade sindical pois, grande, era, por así decirlo, maestro de, de meus tíos, porque sí. tiñan un taller, un taller de follalatería, non fontanería, sí. porque como dicía antes miña irmán, non había auga en Cangas, había poucas villas, non? Pero si sí traballaba moito a follalata, pois facendo leiteiras, facendo espichos, facendo faroles por barcos, tiñan un traballo moi manual. Os barcos facían faroles. Por... Eh, eses dous irmáns de, de meu pai, pois morreron, a meu tío Emilio pasearon, non? e apareceu nunha cuneta en Ponte Sampallo, enterraron, non pudo nin vir pa Cangas, no a beira do cementerio, do cementerio de Ponte Sampallo, estuvo ali hasta que arranxaron as, as aceras, non sei, supoño que sería no ano 90 algo, cando, sí, cando tuxeron no pacá, levantaron, fizeron unha especie de monda e as restos que sabían que estaba ali, porque estaba nunha tumba, estaba identificado, non nunha fosa Tiña común. Tiña nombre todo. Bueno, pois eh, meu pai pois, truso para cá as cinzas e entraron no, no cementerio de Cangas pero lembro dese detalle do cementerio de, de Arcade que nós todos os primeiros de novembro collamos un taxi eh, un coche de punto, como se dicía antes, en, en Galas, e eh, temos ido no tren desde Vigo. Pero bueno, ilusión. eu as que lembro, porque mm, eu son o pequeno da familia, meu, miña irmá levame 16 anos, a meu pai, ou meu, miña irmã 20, entonces xa vivín todas estas historias 25 anos despois, non? Eh, mm, Eh, bueno, siendo pequeño íbamos todos los primeros de, de ano, que íbamos, hasta, hasta Ponte Sampaio, Allí había una familia que también cuidaba, que también tuvieran unos represaliados, e que también lle pasearan e a, un familiar, Y les cuidaban durante todo el ano, pero todos los primeros de año mi pai y e mi a, Ponte Sampaio a ver a, tumbado tumba do E meu tío Pepe, que cando foi do movimento, pois tiña 16 anos, prenderon a él e a meu pai. Meu pai era seica máis menudo do que contaban, e iso probablemente fora o que o, o salvara, porque a meu tío Pepe matáronno no Angueiro o día 28 de agosto. E meu tío Pepe, pois, eh, igual que meu tío Tono, fondearonos na ría, e non apareceu. Meu tío Pepe non sabemos onde está, quedou quedou no mar. Meu tío Tono sí, apareceu ao cabo dun par de meses, cun temporal na playa Rodeira, apareceron os corpos, e entre eles, pola roupa, supose que era... Bayona. No, creo que foi aquí. Bayona, bueno, non sei, Bayona. da igual, eu sempre asociei a, a Rodeira, non sei se en Radoiro en Bayona, pero o corpo dela apareceu e puderon pois eh, enterralo e, e aparecer cando mm, de que morreu por unha herida de guerra. Entonces, bueno, que vos vamos a contar? E teño unha anécdota que contaba, anécdota, máis contaba así en plan anécdota, pero con moito brío, tanto miña nai como meu pai, eh, meu tío Pepe tiña 16 anos, e o ano seguinte do movimento vino, vino a buscar a Guarda Civil a casa, casa a miña boa. A miña boa mataronlle dous fillos e tuvo a dous presos, o que sufriu, o que debeu de sufrir aquela muller, eh, sempre se lembra como unha muller de santa paz, unha persoa moi tranquila. tranquila. Bueno, pois esa tranquilidade supoño que a trasladou o día que lle apareceu a Guarda Civil buscando a metido Pepe para que se incorporara a filas. Chamaron a porta e preguntaron por José Nore Rodríguez onde estaba. E según decía meu pai e miña nai, supoño que miña nai o que decía meu pai, porque meu pai estaba ali, que ela con moita tranquilidade lle dixo que a última vez que o vira que estaba no cuartel e que preguntaran ali a ver se si estaba, porque non sabía del desde había ano e Dolores Blanco Montes, irmán de meu avó, o sea, tía de miña nai e tía avoa nosa. Nosotros sempre, non a conocín, pero sempre era a tía Dolores. A tía Dolores que foi unha mártir, porque si hubo mártires en España, ela foi unha. Ela non fixo nada, era tadeira. Entonces quería a jornada de oito horas, de non estar a traballar desde que sale as o sol hasta que se meta as estrellas. E que tuveran un suelo do digno, porque o traballo da atadeira é un, un traballo duro. Entonces, em, pois formou un sindicato de, das atadeiras. E o marido tamén era, el marido era concejal coa, coa República, Sí, sí, sí, El marido fue con otejal con la República. Entonces, em, prenderon a. Prenderon primero home. Eh, e un día, bueno, un fillo mataron yo. Un fillo estuvo con meu avó e cos fillos en, Vigo, en, Nofrontón. frontón. Pero ya sacando, mm, sacaron a, a, meus, a meu avó e os fillos, iban a sacar a él, pero esa noite matárono e tiña 19 anos. E despois, outro fillo tu, tuvo que, mm, que, escapar. que escapar. Estuvo exilado en Francia. Colleu a guerra, a Segunda Guerra Mundial en Francia. Despois mm, estaba traballando nun hotel e foi pa Túnez, colleu a, a guerra de, en Argel. O sea que estuvo tres guerras e nunca veo a as hasta que morreu Franco. Así. una normal pasearonla eh, pasearonla. en Marín. Eh, en Marín pegaron un tiro, pero no la mataron, ni tampoco le dieron o tiro de gracia. Entonces, como pudo, ayudaronla, llegó hasta Cangas ferida e tiñan una escondida. Y después volvieron a prender, porque enteráronse de que estaba allí. Esa, cuando cando de recuperar o seu estado de saúde, pues mandaron a saturarán a, a cadea e ala estuvo, pois creo que sete anos. Sete anos. Verdes Eh, Morreu bueno, con 62 anos. Veu moi, moi, moi, moi, moi eh, eh, quedaron as dúas nenas solas aquí, unha tiña 14 e outra 13 anos. O home estuvo tanto en San Simón como en, en Fuertes en Pamplona mm. que cando foi a revolta que mataron a tanta xente que, que saliron escaparon. él no non morreu porque estaba con tifus, eh, tenía una fiebre tan alta que no pudo escapar, pero si no, estaba muerto también. E estas dos raparigas pues, fueron para casa de una tiña miña que tenía una panadería. E al menos allí, pan comían. E a familia pues axudáronse, miña nai pues eran la misma edad e se tuvieron mucho cariño, por todo o que pasaron. E despois, cando, cando lle dixeron que, que aparecera o irmán morto en Pontareas, en Pontareas foron andando hasta Pontareas as dúas rapazas pequenas para buscar o irmán. E o cura díxolle que allí non había ningún rojo, que se foran. E foron, viñeron outra vez de volta andando desde Pontareas pa Cangas, e despois chegaron a recuperar a, ao irmán. Nunha excavación, nunha que, excavación se que se fixo no atrio, no atrio da iglesia, porque eh, ela recordaba fora, eh, que estaban eh, ali mortos. O sea, elas miraron o irmán morto toparon, ali e foron cunha carretilla sí. para buscalos. Toparon restos, e aínda que non puderon extraer ADN, non puderon eh, cotexar as, a, o, os restos dos osos que toparon estaban moi mal por... pola fisonomía decían que podía sí. coincidir unha persoa da súa idade non? Eh, Porque despois... E, bueno, foi, o, foi o que teñen os como recordo do seu irmán sí. que tamén lle deron pois, un enterro digno. Un enterro digno, sí, aquí. Sí. E despois eh, en Saturrarán, que polo visto foi a peor cárcel de mulleres que hubo. Estuvo a muller de, de Celestino Poza, de Pontevedra, estuvo ali con ela. Tiñan moita amistad. Lola Blanco eh, Rodal era filla da nosa, da nosa tía boa, nosa tía que boa. comentábamos antes, e eh, que foi unha muller que, bueno, pois quedou prácticamente orfa porque os seus pais estaban presos, quedou ela cuidando a unha irmán, que eu creo que Lola sí. tería, pois non sei, da dada da miña nai, sí, 13, eh, era, 14 eh, no, anos. Eh, ela, xa cando a nai aprenderon, tendría 15 anos. Bueno, sea, eh, nada, 14, 15, 15 anos eh, solas. Dunha nena. Solas. E, eh, eh, bueno... Mm, Porque a familia nosa, a familia de, da Os nai, acolleunos. Acolleunos. Pero fixarvos o impactante que ela, porque eran as mulleres, ese papel da muller. Igual que miña nai iba a San Simón a lavarlle a roupa a ese coñecido eh, de, de Aragón, eh, e saludar, a, e, e saludar, levarlle cousas a meu pai, pois eh, Lola non iba podía. a levarlle comida e roupa ao irmán que tiña preso. E nunha das mañás que foi a, a, a visitalo, a levarlle a roupa nova, pois xa no topou. Xa no topou, eh, menos mal que lle dixeron que o habían levado nun camión, eh, que probablemente o iban a pasear, e chegaron a dar con él en Pontareas. Pero tal foi así que o cura da parroquia, a frase lapidaria que aquí non hai rojos e aquí non se entierran a rojos, pois non superon nada, pero ela tiña a certeza de que seu irmá estaba enterrado nunha fosa común nesa parroquia de Pontareas que non me lembro ora do nome. Bueno, eh, eso tamén Entonces, o grabou un mm, caeiro. Sí. Eso, Lola foi unha pues muller con moita forza que non tampouco se calou, que mantivo este espírito combativo sí, sí. de decir a verdade e que non se lle poñía nadie por diante, sí, nadie sí, por diante, no, no, unha muller con un carácter e con unha forza a verdade que envia, envia, é envidiable. Si, sí, si, sí, eu cando ya presentei a, a Cairo, porque un día veu Cairo tamén, a ver se sabedes algo, tal, e yo, non sei sé que te podo decir, lo que te dijo mi madre, mas non, non sei. Sé. E dixenlle eu, quen che pode decir é unha prima, dela. E fomos a casa dela, estuvo falando con ela, e despois veo o día seguinte, outro día, e ten moito grabado dela. Sí, sí. Mas é que viviu non moito, teña a cabeza moi ben Mm, sabían nombres, apelidos, mm, coñecía toda a xente, mm. eh, este foi o que disparou, este foi... Coñecía prácticamente todo, todo, todo o pueblo. E non, non se amilanaba ante nadie. Na mm, verdade que foi unha persoa no, con un carácter, con unha forza envidiable, envidiable. As cousas como son. E Celestino Poza, Estuvo meu pai, pai tamén eh, falaba moito del. Estuvo e acórdome de ir ao entierro del tanto de do fillo, Celestino. Tanto do, do fillo como do fillo que habían do, morto do os dous de accidente. Eh, tiñan un chaleciño aí en Rasó, por aí, e, e, tuveron un accidente no coche e morreu Tino e a muller. E me acordo de ir ao entierro, todo Pontevedra foi o entierro, e choraba, país dos pobres, país dos pobres, no, no entierro. Eu era unha nena pequena, eh, cando foi do, do accidente ese de Tino. Eh, meu pai falaba moito de Tino e do, e do pai. Do pai decía que con miralos os enfermos os poñía tipo a un lado, tipo a outro. Só os miraba e acertaba a enfermedad que tiña. As enfermedades eran as que había na época. Tuberculosis, eh, tifus, disenterías, eh, supoño que sarna e piollos por cantas que E con Reixiño tamén falaba moito de Reixiño. E dos, de uns de Padrenda tamén. Fixeron moita amistad. Meu sí, pai sí. sempre tiña un amigo de San Simón. Sí, sí, fóramos sí. por onde fóramos, eh, sí, aquí teño que ter un amigo. Sí, sí. Este un amigo, aquí había un, aquí había... O de San Vicente do Mar. Moita xente, moita sí. xente estuvo con eles e ao final pois, pues, hubo moita hermandade. Moita, sí, sí, sí, sí aparte era xente moi nova, xente dunha, dunha idade, eh, 19, 20 anos, bueno, pois xa vos podedes imaginar. Lembro que Antón Caeiro, o, mm, o realizador do, do documental de Aillados, pois xuntou a todos, a todos os que había, que había estado en San Simón, os que había entrevistado, e fomos nun balandro, nun balandro de, de, de, das bateas, desde cesantes, E a verdade é que fomos miña irmán e eu, foi o ano seguinte de, de, de morrer miña nai, no 89, e San Simón estaba como, como unha selva, sí. cheo de silvas, eh, a monte, por así decirlo. E descubrimos ali unha placa. Había moita xente que non, algúns non se volveran a ver desde que saliron. E, e bueno, coñecíanse, eh, por, polo aspecto, bueno, pois pues empezaron a falar, xente moi emocionada, é o que vos decía antes, mm, lembrando con certo tono de humor, quitándolle esa mm, trasedia humana que viviron, eu pois agradable, por así decirlo, ¿no? E foi moi emotivo porque estuveron todos moi emocionados cando se puso aquela placa, placa que despois Pérez Varela tirou para facer o que hai ora, porque aquela placa puso, puso salí. E foi moi emotivo cando, cando a puseron, cando a descubriron, porque efectivamente todos contaban anécdotas e todos ao final contaban que, bueno, pues que saíron vivos de milagro, porque os dous primeiros anos mm, os paseos eran continuos e, e moitos eh, pola noite. E, bueno, non sei, aquí había xente de Cangas, había xente de Pontareas, de San Vicente do Mar, de Padrenda, había xente de, de moitos sitios. A verdade é que Caeiro e Margarita habían feito un traballo moi bo, recopilando sí, sí, información, sí de, de toda a xente que estuvo ali e que daquela época no 80 e había muitísima xente. de levar a xente. Moita xente. Eu creo que deberíamos sí. ser uns 40, unhas 40 persoas. Sí, sí. E os poros non hai ninguén. Meu pai aí no. xa mm, eh, Barros, 18 anos. Barros era o que quedaba. Sí, e aquí tamén un Antonio de Limens era o último que quedaba, morreu sí. hai 3 ou 4 anos O sea que a memoria que queda da xente que estuvo en San Simón sí, de, ou dos represaliados de, de Cangas sí, somos os familiares. Mira, pero meu pai tiña un amigo ahora que eh, máis un amigo que era de Pontevedra, pero sempre que viña de vacacións viña a nosa casa, sempre deixaba un, un día para comer con nores. E meus pais estuveron na casa deles en, en, en Madrid, que vos sonará, Evaristo Mosquera. Pero Evaristo, inda por riba, porque eu polo que le teño oído dicir a meu pai, era unha persona super inteligente. Eh, prenderono, eh, foi, eh, despois de salir de San Simón, estuvo preso en, en Madrid, pero iba a traballar a Hacienda pa o Estado e dormir a cárcel. Despois ali foi onde conoceu a muller a Rosario, E viñan a miña, a miña casa, viñeron a pasar un verano, e viña a Guardia Civil unha temporada, que vivíamos, ti nos, no, no Non sabía, pero sí ese detalle. Eh, eh, un Guardia Civil na porta. Mira, falando, falando do tema da represión ou do control da Guardia Civil, eh, Fíxome gracia que unha vez que contaban que foran a Madrid, a primeira salida a Madrid de meus pais, non sei a que iban. Con, a mir, o, o neno de tío Aquilino un, que morreu. Exactamente, un rapaz que estaba ingresado ao, nun, nun hospital por unha, unha enfermedade de non sei, unha sí. leucemia, bueno, non sei, un tipo de chamámelle sangre azul, o que contaba a familia, e o que contaban a, a historia na casa. Bueno, pues para poder salir e ir con miña nai, iso que eran home e muller, casados, eh, casados pola iglesia, non, non estaban en pecado, tuveron que levar un salvoconducto do xefe da falanxe, e do cura. Un, salvo, un salvoconducto do alcalde e un salvoconducto do cura, donde lle decía que era unha persoa que estaba rehabilitada, con boa conducta, sí. e que se lle podía permitir coller o tren e ir a Madrid a visitar a un familiar porque el non tiña, meu pai tardaronlle en dar o carné de identidade, e non tiña carné de identidade para ir a Madrid, miña nai si o tiña. Entonces el pediu os papeles que había que pedir os penales a Madrid para facer o carné de identidade e lle denegados. Entonces el dixo, pero vamos a ver, eu quería ir con miña muller que teñen o sobrinho ali ingresado, queríamos ir. Entonces el tiña un conocido na, na, na Guardia Civil e yo, o me, mellor que che pode dar é o cura, o salvaconduto. E foi o cura e o cura non tuvo problema ninguno. Sí, sí, eu conozo, teres boa persona e tal, e deu o salvoconduto. Pois acórdome de, de Mosquera e acórdome de como facía os crucigramas, como quen lee. Eu estaba como boba mirando, escribía, escribía, escribía, e me máis este home, que, que, que inteligencia tiene. E despois dicía meu pai que era moi inteligente, unha persona... Entonces, cando escribiu os 4 anos a bordo dunha isla, meu pai díxolle moitas cousas, porque el non se acordaba. E dicía, Joaquín, que memoria tes, que memoria tes. E acórdome que viña sempre deixaba un día viña a casa do cuñado a Pontevedra, pero un día deixaba para vir a comer con nós sempre, Evaristo. E despois conocín a Kiko en un, unha vez que puseron aillados en, en Pontevedra, non, pero conocín non, a, o fillo. Sí. Unha lembranza de nena que teño foi que sempre mm, facíase un funeral por a morte de José Antonio en noviembre, o 22 de noviembre, o 20, o 20 de noviembre. E a mí ese día mi anei non me deixaba ir á escola, porque tiñamos que ir os rapaces a a iglesia. Entonces, claro, veu un ano, veu outro, veu outro, e eu ese día non iba. Chegaba á escola e decía a profesora, que che pasou que non viñeche onte a escola? É que estuve mala. E, eh, e eh, claro, a profesora decía, esta está sempre mala o, o 20 de noviembre. entonces mandou chamar a miña nai e dixolle, mira, mm, que problema tes para que non veña o 20 de noviembre á escola? E miña nai dixolle, pois mira, teño un problema que eu non quero que miña filla vaya a un, a un funeral de José Antonio. Entonces a profesora dixo, eu tampouco quería ir, porque me raparon o pelo en Pontevedra, pero teño que ir, porque ainda teño que dar gracias a pesar de que me raparon o pelo, de que non me quitaron o puesto de traballo. Porque o irmán era abogado e non deixaron exercer de abogado. Como xo digo, estuvo sempre de pasante. A profesora chamábase María Esteve de Andrés. Mes pais eh, criáronos pois, con bastante libertad, deixábanos ir a, a as festiñas estas que había por aquí cerca, eh, pois a San Roque, a Darbo, as festas de San Roque de Cangas e Santa María, as do Cristo, pero cando chegaba de 18 de julio, miña nai non me deixaba ir eu non sei, tenía 13 anos ou 14, dicía, ah, por que non me deixas ir á festa que van todas mis amigas? Non vas porque esa é a festa do crimen, decíame. Eu dicíalle, eh, por que a festa do crimen se a xente cante e baila na, na, na festa? É a festa do crimen. Cando seas máis grandiña, xa te explicarei. Porque había medo. Claro. Había medo. Eu xa non viví nesa época. Entonces, miña nai, cando xa cumplí un, Mais a niños contoume todo. entonces foi cando eles se esplayaban máis en falar, en falar o que pasaba, isto, outro, alá. Igual que a nos eh, na casa sempre nos contaron pois, con naturalidade, e sin ofrecer pois eh, unha sensación de odiar eh, a xente, a, a, todo, a todos es que, que había os veciños, que habían participado na, nos pasamentos dos meus tíos, eh, dos sufrimentos dos meus pais, eh, nos os nosos fillos dixemolle tres cuartos do mismo. E máis, nós vivimos, mm, tanto os fillos da miña irmã como as miñas, bueno, as miñas xa prácticamente non puderon vivir a meu pai. Eh, cando morreu mm, a maior Teresa, que levou o nome da miña nai, pois tiña tres anos e esa non se lembra moito, non, non sabe eh, eh, as historias da boca do meu pai, pero os fillos de miña irmán e de meu irmán, bueno, Muchísimo. todas as aventuras. E máis, preguntaba allí un sí, sí. si en San Simón un sobrinho que como se puso, <laughs> que se levaban como nas películas, ¿no? un, un, un pisama de, de, de rayas, de rayas de eh, cadenas. Eh, de cadenas. Entonces, bueno, montou allí un, unha boa bronca sí. ao meu sobrinho, un fillo de miña irmán. Pero queremos decir que nós, eh, ainda vos, tratamos isto con total naturalidade. Sí, o sea, sí. a xente ten que saber o que pasou en a nosa casa, todos os meus sobrinhos, os meus, as miñas fillas, pois coñecen perfectamente o que pasou os seus avós, o que pasou en Cangas, o que pasou en Galiza. Eh, sempre que hai homenaxes, moi, desde moi pequeniñas, al menos as miñas fillas, sempre viñeron sempre, e sempre, sempre. Eh, se lles explicou a, Angueiro que hai. todos os anos, todos os anos. Desde que se mm, fixo a Asociación de Memoria Histórica en Cangas, que leva o nome do 28 de agosto, bueno, pois todos os anos, o 28 de agosto, faz unha ofrenda no Anguieiro e despois eh, pois sempre se paraba sen o diante da Alonso, o que é a actual Alonso, ou antigo Alonso, onde estaba o local da Lenza Mariñeira, tense facendo ofrendas florais en, en o mar, e tamén diante do Concello, que donde antes estaba o cuartel da Guardia Civil, as miñas fillas sempre, sempre viñeron, de pequenas con, tendo un ano, dous anos, viña con nós e saben perfectamente o que lles pasou aos exames. O sea, non hai ningún problema ben contado. No, no, no, no. E meu pai penso que, que vi, pasou unha bellez moi feliz, moi feliz. No 2006, eh, desde a Consellería de Cultura, fixeras aquel homenaxe ás mulleres, ás mulleres represaliadas, e eh, a nos invitaronnos a, a participar. Eh, bueno, mm, Tere, que eu creo que colleu o, eu non o testigo homenaxe sí. do sufrimento de miña nai, ou da familia miña nai, ou das... A min emocionoume muitísimo porque eu non sabía que, me, que iban a, a facer o sea, o nombre de miña nai. Eu cando oín meu nome eh, que, re, que subir ao escenario para recoller o, o, o ramo de flores e a, a figuriña de Sargadelos, eh, por o que sufriu miña nai, eu alín vime porque eu tamén son das que teño no primer piso as lágrimas. E eh, a ver, a ver. E eh, si, sí, isto verá moi ben. E igual que hai uns anos, a Asociación de Memoria Histórica de Cangas, a eh, Asociación 28 de Agosto, pois fixo un acto xeral de, de agravio, a, bueno, desagravio a toda a a todos os represaliados de Cangas, eh, deuselle pues, un recoñecemento. Ah, sí, a todos os familiares foi un acto pues, francamente moi emotivo. Muy emotivo é moi bonito, sí, sí, en sí. certo modo é recoñecer pois sí, sí. o que sufriu esta xente eh, a barbarie que, que foi o, o golpe de Estado e eh, o alzamento. Sí. O golpe de Estado un, de, de Francia. Unha cousa moi simple, unha paloma da paz. Sí. Pero moi bonito. Muy bonito eh, decir os nombres de toda a xente, porque un pueblo tan pequeno como Cangas, que mataran a 48 personas... 12 directas, sí. pero... Eh, foi moito, o, foi moito. o que se viviu aquí, e como des... en outras lados de Galiza, é que aquí non houve guerra, aquí houve pura represión. Sí, o sea, sí. que fixeron as eh, forzas falanxistas, eh, a Guardia Civil, o exército, pero todos falanxistas, eh, uns de de Pontevedra viñan aquí, os de aquí iban a outro lado, e, bueno, foi unha auténtica masacre, foi eh, exterminar, sin, sin máis, o sea, facer dano. Pois eu algo que sempre me sorprendeu que quen lle repón a miña abuela ou a meu abuelo a perra dos fillos, eh, de non poderos volver a ver eh, sin causa alguna, porque mm, meu abuelo Joaquín, mm, pe, os fillos eran mariñeiros, perdeu a, a, a un fillo no mar de, de un naufraxio, e bueno, iso forma parte da vida, no ano, como se suele no decir. No 48. No 48. digo pero que, que pre, anos claro, pero que previamente, fillos. que previamente a seu fillo Bernardo, por mor da guerra, morreu como un héroe, salvando aos compañeiros no barco, a seu fillo Tono, eh, o yo pasearan no, no Anguieiro e non, eh, a Dios gracias, apareceu o corpo e poderonlle dar sepultura. Meteu Aquilino eh, preso na, na frente, sin máis de ser pues, pois, fillo de, ou de Joaquín, De Joaquín, de Joaquín Blanco, Bueno, pois pues iso eu creo que non hai nada que o pague, non hai ningunha mm, ningunha gratificación material, por así decirlo, por moito que se diga, eh, iso a, a esta xente non lle vai a quitar ese sufrimento que tuveron, non lle vai a quitar ninguén. Ese sufrimento non se trasladou en odio. A nós na casa, no. Mm, eu xa non coñecín a miña abuela, teño unha imaxe moi pequena dela, xa encamada, xa non me viu a meus abuelos, cando meu abuelo Joaquín, pois, cando eu nacín xa morrera, pero ese espírito de, de non ter recor foi trasladado aos meus pais, eh, nós creo que somos unha boa mestura, e os nosos pais nunca nos trasladaron ese rencor, nunca nos trasladaron ese odio, sempre nos dixeron que había que telo presente, si pero, olvidalo nunca. Pero, e transmitilo ás, as seguintes xeracións, pero non con, con ese odio, nin con espírito revanchista, solamente saber o que pasou, explicalo e que a xente pois, saque as conclusións que, que considere. O máis terrible é o que vos digo, sempre o contaban con un detalle de non dar rencor, de non odiar a xente. Decir, isto é o que pasou, isto é o que tendes que saber. E eu lembrome pasar por aquí un veciño e miña nai decirme, mira, ese matou os teus tíos. Pero nunca me dixo, tes que ir a por el, tes que... No, no, que superamos quen fora a xente que había matado os nosos tíos. Eu acordo, ahora que falas do veciño, acordareime toda a vida, cando ganou Felipe González as eleccións mm, por maioría, miña nai estaba na ventana e mirou no pasar. Eu de repente mirei na baixar as escaleiras, corre, corre, corre, que te corre. Criminal, asesino, outro botou a correr. Ai, tiña unha cousa aquí que non tantos anos sin botala fora e ese día puden botala porque diría el, bueno, agora xa pensemos que non vai a pasar máis nada do que pasou, e iso é o que todos pedimos, que non volva a suceder nada, que vivamos tranquilos nunha democracia e que vivamos todos sin rencor. O pasado pasou e sufrírono, pero tamén que non quede no olvido o que esta xente sufriu, para que nosotros vivamos como vivimos.